resztki jakiejś betonowej konstrukcji plaża w Gdyni nie wiem czy to bunkier czy, czy co to jest, ale jakimś cudem w tym miejscu się to znalazło widoczek na Gdynię na bunkier no i w drugą stronę. Klif Gdyni niestety poprzez obsunięcie się kawałka ziemi całkowicie zablokowany fragment plaży którym kiedyś jakoś można było przejść i musiałem pofatygować się przez kawałek morza buty mokre nie tego się spodziewałem po dzisiejszej wycieczce. Luty 2015 roku filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. Tak czy owak, prześlicznie. Powalone drzewa, klif, plaża Gdynia. Pamiętam, że kilka lat temu kiedy byłem tu ostatni raz, raczej takich widoczków nie miałeś. No i popatrzmy jeszcze tutaj. Też drzewko ładnie z korzeniami się przewróciło. Luty 2015 roku, tam drzewko kolejne jeszcze raz widoczek na klif w Gdyni. Niestety przejść tam nie jest łatwo. Pełno błota z jakiegoś obsuwu. A tutaj kilka drzewek, które kiedyś się przewróciły. Luty 5 2015 rok.